They better hungry? No. Let's see how I put this Não, senta pra conversar comigo. Relaxa. Uns dois. Relaxa, relaxa, La raja. La raja. É? Agora é junto. Relaxa, la... <laughs> Eu falei certo, lá, lá. Relaxa la raja. Relaxa la raja. Ficou quase certo, hein, amiga? Relaxa la Vocês são tão burros. Relaxa la raja. dele? <laughs> Por isso que ele fala. Relaxa la raja. Ele tá cantando. Olha. for a little girl. You have 1.1, Thomas, one. How you have to get a good point, eh? Okay? It's the ball? Diz this one onde pegou de ball. What? Diz onde a good ball.